Йоо, юу цаана. За өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ аа build build battle гэдэг одоо ийм тоглоом тоглох чинь. Тэгээд аа энэ тоглоомыг ер нь та бүхэн мэдхвэлгүй дээ. Нөгөө нэг юм барайл тэгэл яг өгөгцөн одоо яг тэр юмныхын дагуу юм барай тэгээд толтон гэсэн үг. За тэгээ бүгдээр юу ч гэсэн энэ тоглоомыг тоглож үзцгээе. Би бас энэгээр яг бичлэг хийж байгааг болохоор үздэм үү гэж бодлоо. За бүгдээр одоо тимээ өгцгөөе. Баг трактор тэгээд байшин игло гэж юу лээ? Битгэхгүй мэнэ. Beard сахал. Оо юу вэ? Намайг сонгож амжиг байхад яачлаа ш. За за. Beard гэж одоо сахал гэсэн үг үстэй. За за тэгвэл бүгдээрээ за би нэг хамгийн анхны гаргалгааг нь бол олчлоо заяа. Аа бүгдээрээ зүгээр бүгдээрээ зүгээр нэг хүн хийчихэнгүүтлээ. Тэн дээрээ сахал хийчихье гэж би бодож байна. Би ихтэй бас нэг юу ч гэсэн нэг стикмен төрлийн юм хийчихье. За тэр бүр яг стикменийг бүр яг төрлөөр нь гаргаж ирж шин. Яг нэг иймэрхүү төстэй. Тэгчингүүтлээ нэг юм толготой. Бүгдээрээ ер нь хамгийн анх нь яг яг ингээл тоглоом эхлээл тэгвэр яг барьж байгаа юмныхаа яг цанааг л гаргаж эрхэлж гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Яна би юу ичвэ? Магнит За одоо хийж үзье. Тэгээд юу нэг миний ясаж байна. Юу ч юм уу бас хийхдээ тэгээд байгаа. Дижиг өөр юм шиг. Яа би ч юм. Үгүй ээ. Тэгсэн дийс нэг өөр юм дийс. Дийс нэг. За зөв. Тэгээд яг тийм. Сайн дээр бас. Нам дээр дийс лавсаж. Ам дээр дийс лавсаж. За за энэ бүр яг л сах шиг л харагдаж байгаа шүү дээ. Яг сахал шүү. Юу ч гэсэн бүгдээрээ болсчлаа. Би нэрээ танарт нэг юм харуулах уу? Big Chungus Chunga Chunga. Би нэр Big Chungus зурсан шүү. Йоо. Бүгдээр юу н боцсныг бодвол айгүй хурдан дуусчлаа шүү. Ингээд яг бидний санаа бол яг зөвөн байгаа байхгүй юу? Тэ? Яг энэс яг илүү сэтгэж чинь харъя заяа өдөрөө. За, санал өгье. Оо юу вэ? Чота. Би ял нэг яг уу яг энэ сахал мөн л ойл да. Тийм болохоор би нэг окей л гэсэн үнэлгээ өгье. Би нэг тийм амир пүү битрэл тийм өгөх гэж юм те. Гэсэн чи энэ юу вэ? Beer одоо нөгөө утга нь юм болов. Би бол энийг сайн ойлгохгүй л байна. Миний за энэ юу вэ? Юу вэ? Нүүрн энэ юм уу? Би гэдэг би өстэй энийг өстэй ойлгохгүй маа санийхыг л. За энэ бол сахал байна уу? Энэ бол дайчгүй юм байна. Окей. Би нэрийн плото солидөг гэж байна. Газрын плото. Оо. Ох хинчэн. Ямар дайчгүй юм бэ? Санийх бол үнэхээр дайчгүй юм. Энэ одоо юу вэ? Алмас юм ааши. За за окей л гэсэн үнэлгээгийн яг сахал бол байгаа мэн. Яа гэтээ надаас илүү хийсэн хүн бол зөндөө байгаа мэн үү? Өөний арда. Ийм амар гой сэтгэд энэ миндээ ингээд шүтмэд хийсэн шүү дээ. Би нэр яг ийм юмар өөрийнхөө яг юу хийдэг вэ? Уянаас айгүй сайн хийсэн байна. Айгүй цэвэрхэн бөгөөд энэ нэг юм бичиг өснөг үү сайн. Аян ш тартаа юу гэнэ үү? За энэ ёстой, энэ ёстой энэ ёстой надад таалагдсангүй. Энэ Гэтэ яг 4 минутын хугацаанд ийм юм хийн гэдэг нь арайч юу гэдэг те. За энэ бол ажгүй мэн үү? Энэ бол ажгүй байна. Энэ гэдэг юу юм бол? Юу ч гэсэн нэг сүх байна. Тэгсэн чинь Няна энэ Алексийг сахалтай болгоцсон байж штэ. Алекс Стив хоёр сахалтай болсон юм ааш. Ямар амар юм бэ? За яг уу сахал байгаа болохоор окей гэдэг өгч. Оо! Мичээр гой сахалт биш шүү дээ. За энэ дээр окей гэд. За гүд өгч идөө энэ. Айгуу дажгүй мэн. За энэ бол яг л сахал гаргаж иржээ. Гүд. Яа, миний хол эдрийн хувьд бол юуч биш юм байна уу. Ата яа яна. Би ата юу хийвэ? Йоо, гэтээ сахал байгаа шүү дээ. Сахал байгаа шүү дээ. Йоо. Энэ Эндээрээ 13 авсан байна. Тэгээд ялгчаар энэ хүн тодорлоо ёо. Ингээд угаас айгүй гоё хийсэн байна. Гэтэ яг тий. За одоо бүгдээрээ юу сонгох вэ? Spider, Anchor, Rat. Ньютлор Spider хийд юм уу? Загас. Биш загас гинэ. Аа, Alt. Тий за. За за Spider хийцгээе. Spider. За. Spider л амрах уу? Spider-ыг бол би төмөлж удаа хазуулж исэн. Гэвгүй хад би Minecraft дээр удаа хазуулж исэн. Тийм. Зөндөл юм болж исэн. Өө, аалц, аалцыг хийх шиг амрах юм байхгүй гэж би бодож байна. Ну, ну, сайн санагдсан шүү. Яаж вэ? За, дараа нь цаашаа явах. Энэ дээр аа. За, одоо Ну, замаа. Дараа биш үү? Чөөхий. Хм, энэ дээр. Доо хацсан тест. Хийх. Би хэзээ гац хийх гэж байна. Тэгээд хацсан. Хацсан гэж. Хацсан. Яа, их хийж авчих юм байна. Зөв. Яа юу вэ? Юу вэ? Аас юу вэ? Тэ. Энэ аас чигтаа. Энэ зүр. Угаас. Аа тийм. Энэ зүр. Энэ зүр. Ой, яг шүү дээ. Ой шашин. Юу нэг байх шүү. Йоо. Зарим нүд бүтэн бүр энд энэ минь явчих. Йоо. Хаасаг нүдтэй ёо. Йоо. Яа. Орой эмэр юм бэ? Энэгээр нэр плотоос олж болохгүй юм. Болохгүй маань тий. Тэгвэл бүгдээр нэг плото нэг солиод тий. Аа за бүгдээр хараар солих уу? Йоо. Хавхар слот дээр аа зэвж байна. Тэгээд бүгдээр энгүрсэлч. Яа. Миний аалц хамгийн зөвгөө аалц боллоо одоо юу хөгжүүлээд ёо еврей еврей За одоо бүгдээр үнэлгээ өгөх цаг боллоо. За Лески ёо Spider гэж Spider-Man зурцсан байна. Зурцсан гэж хийцэн байна. Окей өглөө. За Little Toy 4. Мм, энэ юу нэг ажгүй байна. Окей гэдэг үнэлгээ өгдөө. Оо, бурхан базар байна. Гигэ тэнгэр минь ёо. Энэ э, яг Аалт гэхэд ч юу юм те нэг. Нэг амар мэлхий шиг юм шиг. За энэ спайдер гэсэн чинь крипер зурсан байна. Яга крипер зурх болов? Йоо, энэ бүр яг минийхтэй адилхан. Йоо, энэ амир. Дайчгүй манай окей гэд өгчээ. Йоо. Минийх алив. Та нар яага пүү бөгөөд байгаа юм бэ та нар? Та нар ой, та нар зүгээр зүгээр л гараа. За энэ юу вэ? Йоо! Юу вэ? Би хармааргүй байна. Би үнэлгээ мүнэлгээ өгөхгүй. Йоо юу арчвасаа. Йоо энэ ч харин дөрөв үлдээл болохоос ш зөвөн аалз биш. Гүд гүд. Йоо юу вэ? Хуу яна. Йоо юм өрстөө үн зэрлэг аалз биш. Йоо бүгдээрээ 3 дорлоо. Нэгт лески. Гэхдээ яга Spider-Man гарч байгаа юм би. За за имжлэг үзсэн болоо үзэгтэй таалагдсан бол лайк and subscribe дараарай. Тэгээ дараагийн имжлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Peace out.